Bon, je voulais juste faire un, tour de à quoi ressemble mon, mon dortoir, ma résidence plutôt. Fait ici, les armoires. Bureau. Le lit. Air conditionné, chauffage. La toilette. Et finalement, le meilleur, c'est du balcon. C'est ça.